una mia piccola chicca, chicca, chicchetta. Nel caso del testo lo definirei più una crash sommer, lascio come dici. Cazzo, eh. prego.